Què és el CAFT? El CAFT és un tractament de la por volar assistit per ordinador, creat pel Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics de la Universitat de les Illes Balears. Què significa assistit per ordinador? Vostè accedirà a una plataforma d'internet i podrà realitzar diverses activitats dirigides a reduir la seva por volar mitjançant el seu ordinador personal.